Salve, salve, rapaziadinha. Não sei nem se tá dando pra escutar aí, mas vamos mandar um grauzão aqui. Volta ela lá do outro lado, lá. A roda parou, a roda tá parada. Vamos dar um raspão agora, pelo menos, né? roda tá parando, velho. roda tá parando, rapaziada. Ih, a tampa lateral saindo, já perdeu o parafuso. Oxe, excelente, viu? cuidado, hein? Vai que eu vou filmar agora. Vai que agora eu do as duas mãos, vai. Acabou com tudo! Nossa, nossa, o toide! Só o tanque. De lata canta, velho. Canta. Falar o que quiser, pai. Motinha brava demais. Vai tá querendo, fica querendo, hein? Manda um raspão aí. Não se assuste, de capacete eu sou bonito. Vai, Luquinha do Grau. Ó, agora vem. Parou a roda. O moleque é ninja. O moleque é ninja, o moleque é ninja. aí você toma, né? Pegou, tá piscando, tá gravando. views, mano, é meu lifestyle Congelado com a minha bitch, eu tô voando alto 7